باش يصوروهم ويعطيهم الصور مرحبا بكم مرحبا تفضلوا تفضلوا هما الناس ساكنين فيهم والديهم ساكنين فيهم ولادهم الناس عجبة ما شاء الله عليهم شوف جايين هنا بدعوة من صاحب أفراح تيرميك للإفطار في هذا الشهر المبارك شهر رمضان ها هما الناس عجزة من آه، معسكر يعني الى قاعه افراحتي غادي نشوف ابتسامه جميله ابتسامه ما شاء الله عليهم سلمك سلمك حاجه مرحبا بك تفضلوا تفضلوا شوف مساكين سامحين فيهم ولادهم وبدعوة من صاحب قاعة الأفراح في تيغني في هذا اليوم الرمضاني راهم هنا في يأدوا الفطور تاعهم يفطروا الدعوة من صاحب القهوة تفضل مدام لا شوف شيء جميل لما نشوفوا يعني الناس كيما هادو فرحين شوف فرحهم ما شاء الله فرحهم جايين مساكين كل منهم ابتسامه الحاجه تفضلي آه، آه. واش تقولي لنا انا نقول لك يعطيكم آه. ان شاء الله شتقولي تقولي لهم الحاجه تفضلي هنايا الله يفرحهم ولا فرحتنا ربي يفرحكم ان شاء الله ولا ربي يتيحكم ان شاء الله ولا يفرحكم في هذا اليوم تاع رمضان نتاع رمضان محرم وان شاء الله ان شاء الله نحوم لكم الخير سلام بارك الله فيك صحيح الحاجه اعطينا كلمه من فضلك اللي يفرحكم ان شاء الله كثر خيركم يفرحكم كثر خيركم امين يجيكم حج على غفله امين الحاجه كي راكي تحسي بروحك راكي اليوم في هذا الشهر في هذا اليوم الرمضاني العظيم في تيغنيس كي راكي تحسي بروحك نحس روحي شويه وزي راكي مليحه انا مليحه راكي فرحانه <laughs> انا فرحانه بارك الله فيك بارك الله من فضلك كريم الله يفرحكم امين امين فطرت الله يعشيكم كما وكلتني وكلت وربي يتهلا فيكم رقم واحد للنظافة والتدفئة هذو لي بروتيك ستار وحدهم تقدر تاكلهم بالحم لا لا لا دروس Jeżeli mogłeś, to już na koniec. 嗯，对。 بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله آه، أولا وقول قبل كل شيء آه، آه، بمناسبة الشهر المعروف المعظم أتقدم لكافة الأمة الإسلامية رمضان كريم إن شاء الله وأما بالنسبة لهذه المبادرة احنا قمنا بإطعام عابر سبيل في في بداية هذا الشهر وطيلة هذا الشهر المبارك إن شاء الله بدونك صاحب القاعة قمنا بعدة حملات تطوعية آه، لضيافة عابر سبيل وأيضا وفي هذا اليوم المبارك قمنا باستضافة المسنين آه، الخاصين بدار العجزة لولاية معسكر آه، فمرحبا بالجميع إن شاء الله بجميع فئات المجتمع والسلام على رسول الله